приглашается чемпионка мира в категории профессионалы молодежь Кристина Гузан. Встречайте! لعيوني ونسيت أصل الوجع والآه تعبتني for دمرك القلوب ننسى الأذى وبتدوب ما تقلي مشتاق ذوق الوجع مني مكسوب انسى كلامك سرقت الفرح لك دمعتي فيه عمي من دمرك القلوب ننسى الأذى وبتدوب ما تقلي مشتاق عندي مكتوب أصلا إنسان